China's military simulated precision strikes against Taiwan on Sunday in a second day of drills around the island nation. That's according to its state broadcaster CCTV, which said the military was maintaining, quote, an offensive posture around the island. Taiwan's defense ministry said its military had spotted dozens of Chinese aircraft and several ships near its territory by midday and was especially monitoring the movement of Chinese missile forces. Tensions across the Taiwan Strait kicked up a notch on Saturday as China began three days of military exercises around the island. One fraught exchange appeared to be captured in a video released by Taiwan's Coast Guard late in the day, showing an officer warning a Chinese warship to leave or face eviction measures. Taiwan's defense forces also reported spotting dozens of Chinese aircraft crossing the sensitive median line of the Taiwan Strait. The drill started a day after Taiwan President Tsai Ing-wen returned from a brief visit to the United States, where she met U.S. House Speaker Kevin McCarthy despite Beijing's warnings against it. China claims democratically governed Taiwan as its own territory and says it is the most important and sensitive issue in its relations with the U.S. It has also refused to renounce the use of force to bring the island under its control. Last August, after then U.S. House Speaker Nancy Pelosi visited Taipei, China staged war games around Taiwan, including firing missiles into waters close by, though it has not announced similar exercises this time. And life in Taiwan has continued as normal, with no sign of panic or disruption from the Chinese drills, which had been widely expected following Tsai's U.S. visit. The de facto U.S. Embassy in Taiwan said on Sunday Washington was monitoring China's moves around Taiwan closely and was, quote, comfortable and confident it has sufficient resources and capabilities regionally to ensure peace and stability. 我在捕鱼网。嗯，您您这个捕鱼是，就是如果两两个地方关系不太好的话，会影响到战争吗？对，不会吧？我不担心这个。您不担心这个，但是这边应该会有很多那种军事演习啊，或者有啊有有，对，这边很多吗？ 嗯，偶尔吧，不会。对，但是会影响到正常生活那种的。不会。嗯，那您就是从小生活在这里的话，呃，对于台湾是一个什么印象？嗯，我感觉是很美的吧。 反正，在在我们这边就是不能越过红线，呃，一般就是说不不越过红线，嗯，罚款很重。对对对，所以说我们自己也有导航了，这一一一越过红线就会，呃，自己海事部门也会知道，没必要去为了那一点点钱去出更多的钱嘛，所以说只就是在近海。 就是补补一点近海鱼就可以了。都是这样的，现在现在你你想去也不敢去啊。 因为你，你要是说去到红线以外的话，被海事部门抓到，花几万，我白白干几天，没没必要，对不对？其实还好吧，我们我我我那时候我那段时间我们在近海啊，八我们要近海到八月十五号。 尽量不要回去。 七千啊！一个万，两万块钱。今天你这开有我卖他。好了。